Presentamos The Yellow Recycling Machine, la máquina de reciclar con la que todos ganan. Si tienes una botella de plástico o una lata y la metes en la máquina, esta, como es inteligente, las diferencia y las separa. Luego las comprime para que ocupen menos espacio y así se genera menos volumen de residuos. Si en lugar de tirar las latas y las botellas en The Yellow Recycling Machine, las tiras en una papelera, esta se llena más rápido y eso es un problema. The Yellow Recycling Machine es divertida porque por cada lata o botella que metas en ella, te regala ecopuntos para que puedas canjearlos por regalos. Hay un montón de empresas que quieren un mundo mejor y participan en el programa The Yellow Recycling Machine premiando con sus promociones. The Yellow Recycling Machine es solidaria porque todas las latas y botellas que acumula en su interior se las da a ONGs y fundaciones que se encargan de recogerlas y gestionar su reciclaje obteniendo beneficios con los residuos plásticos y metálicos. Así es The Yellow Recycling Machine, una máquina inteligente y generosa con todos. Rethink, The Yellow Recycling Machine.